vamos a quemar. Que no se metan en nuestras vidas los santurrones de doble moral. No se quieren enterar que abortaremos en un hospital. No van a controlar nuestros cuerpos y nuestra forma. fuera de aquí. No hemos nacido para parir. Abortaremos todas tus leyes. Viva el derecho a decidir. Te has creído que eres Dios, pero eres solo un simple gallo. retamos a todas las mujeres de Madrid a participar en el ensayo general del Flasmo el próximo miércoles 17 de septiembre a las seis y media en Sol. Pues